près des eaux de repos, il fait revenir mon âme. Pour l'amour de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette est en battant. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe des bords. j'habiterai dans la maison. je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton, Yahweh me console. Devant moi, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête. j'habiterai dans la maison de mon Yahweh pour l'éternité. La bonté, miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai